El dissabte, el que havíem parlat, 1.000, 2.000, no, 3.000, clar, 2 milions de botelles de tequila. el dissabte anem a guanyar les eleccions. Això ja ho tindré parlar. Cava i dones pateu després. Per cert, no, no em preocupes, que això ho pagui jo. Aquestes eleccions les tenim guanyades el dissabte. No, un cabrón, pallissa, on té que ser? Com sempre. Recorda que el 20% és per mi, eh? Va, rei, que no en guanyem.